eingeschaltet hast hier bei Yussi's Live. Herzlich willkommen und für diejenigen, die neu hier sind, ich bin die Yussi und ja, ganz, ganz frisch auf meinem Weg in die Selbstständigkeit mit meinem eigenen Unternehmen. Niemand weiß bisher, was ich genau mache und genau das möchte ich dir mit diesem Video verraten. Das heißt, ich spoiler heute meine Geschäftsidee und ich bin auch super excited darüber. Das heißt, bleib dran und sei gespannt. Ich verrate dir jetzt genau, was ich mache. Let's go! Ich muss zugeben, immer wieder kommen Leute auf mich zu und fragen mich, Jussi, was machst du eigentlich? Ständig erzählst du auf Instagram oder sonst wo, ähm, ja, ich mache mich selbstständig, bla bla bla und bald kommt ein Video und dann kommt es nicht und kommt es nicht und kommt es nicht. Es liegt einfach daran, dass man tatsächlich, wenn man nebenberuflich sich selbstständig macht, so wie ich das jetzt in diesem Fall mache, da fällt echt mega viel an. Also es ist richtig krass und wenn man dann auch noch irgendwie so ein YouTube-Video drehen will, dann explodiert die To-Do-Liste auf jeden Fall. Und ja, da möchte ich jetzt natürlich, dass einmal die Katze im Sack ist und euch jetzt hier mit diesem Video einfach verraten, was was ich genau machen möchte und ich bin auch wirklich ein komplett blutiger Anfänger. Das ist jetzt sechs Monate her gewesen, dass ich überhaupt gesagt habe, ich starte das jetzt einfach mal, ähm, guck, wo es mich hinführt. Mittlerweile ist es so weit, dass es eigentlich auch gar kein Zurück mehr gibt. Und ich bin darüber auch total stolz, dass ich mittlerweile so weit gekommen bin. Vor allem möchte ich dieses Video natürlich auch nutzen, um mir Feedback einzuholen. Also es ist auch gar nicht <laughs> uneigennützig, hier so ein Video zu drehen. Es ist nämlich so, dass jede Geschäftsidee natürlich irgendwie Fragen hervorruft, Anmerkungen. Ich wäre super dankbar, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst, wenn ihr mir auf Instagram schreibt, auf Facebook, egal wo, egal wie. Ihr könnt mich auf allen <laughs> möglichen Kanälen erreichen, auch per E-Mail. Oder ich ziehe in Erwägung, einen Co-Founder mit ans Boot, mit an Land zu holen. Jonas unterstützt mich natürlich auch, er macht aber eher so die finanziellen Dinge und ich brauche hier im Kreativen und gerade auch was äh, Marketing betrifft und so weiter und so fort noch Unterstützung. Also eventuell hole ich mir dann tatsächlich auch einen Co-Founder an Bord. Das heißt, wenn du diese Idee mega cool findest, Bock hast, mit mir da äh, mit ins Boot zu kommen, dann schreib mir auch gerne. Ja, und ich bin ganz, ganz gespannt. Also legen wir jetzt mal los. Jetzt habe ich so lange rumgedruckst, dabei lässt sich meine Idee eigentlich in ein bis zwei Sätzen <laughs> ganz kurz äh, zusammenfassen. Und zwar möchte ich aus Ozeanplastik filigranen schönen Schmuck herstellen. In Kombination natürlich mit Edelmetallen, um das Ganze wirklich auch aufzuwerten. Also quasi gebe ich Müll einen neuen Wert. Und ja, ich möchte natürlich Teile des Gewinns dann auch reinvestieren in die Ozeanreinigung, um einfach auch endlich die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen und um etwas gegen das Problem Plastikmüll zu tun. Und das natürlich dann auch zu fördern, zu verbreiten, die Aufmerksamkeit dahin lenken, ja, das ist so mein Traum und vor allen Dingen möchte ich auch, dass man sieht, dass Recycling, dass Upcycling, dass Nachhaltigkeit auch einfach cool sein kann. Eigentlich ist das cool. Leute, wenn ihr einfach nicht nachhaltig lebt, <laughs> dann ist das mittlerweile einfach uncool. Es wird also ein einzigartiges Upcycling-Schmucklabel, denn die Abfallprodukte aus dem Meer werden zusammen mit Edelmetallen zu ja, neuem, schönen filigranen Schmuck, wie ihr ihn an meinen Öhrchen seht. <laughs> Und ja, warum, fragt ihr euch, warum Ozeanplastik, warum Schmuck, Jussi, warum du bist auch Social Media Marketing Managerin und nicht hier ähm, Schmuckexpertin. Das liegt einfach daran, dass ich in Polen Urlaub war und damals schon gedacht habe, so, äh, ich bin jetzt nicht so happy mit meinem Job und irgendwas fehlt und dann waren wir da am Strand und ich habe gemerkt, so, boah, hier ist irgendwie überall Plastik. Es ist ja so, dass wenn du hier in Deutschland Urlaub machst oder an den Strand gehst oder auch als wir damals in den USA waren, das wird ja jeden Tag gereinigt. Das heißt, du siehst gar nicht, was da für Müll ansteht. Über Pfingsten an der Ostküste in Polen ist es aber so, <laughs> dass die das nicht jeden Tag Tag reinigen und da siehst du erstmal, wie viel fucking Plastik an dem scheiß Strand liegt. Leute, das ist so krass. Plastiktüten, what? Ich habe gedacht so, ey krass, wenn das hier in Polen schon so heftig ist, wie ist denn das dann in dritte Weltländer? Also das ist unfassbar. Also das war wirklich auch das erste Mal, dass ich aktiv einfach gesagt habe, ey Jonas, wir müssen mal hier so ein bisschen Plastik mitnehmen, das geht doch nicht. Und dann haben wir so ein bisschen Plastik aufgesammelt und innerhalb von Minuten haben wir den ganzen äh, Müllbeutel voll gehabt und es war für mich so, Okay. Und wie gesagt, ich war ja total unglücklich und wollte auch was Haptisches haben. Und irgendwie habe ich dann eins zu eins zusammengezählt. Und da ich auch immer super gerne kreativ bin, Menschen glücklich machen will und irgendwie hat alles zusammengepasst, dass ich gesagt habe, boah, ich will irgendwie Schmuck draus machen. Ich glaube, man kann richtig gut aus Plastik Schmuck machen und auch richtig gut bunt und schön und trotzdem filigran und boah, ich war da total fasziniert von und vor allen Dingen kann man Schmuck so gut mit Marketing, also mit Social Media Marketing auch verbreiten und groß werden lassen und für Aufmerksamkeit sorgen und gerade bei dem Thema und auch das hat alles so gut gepasst, dass ich gesagt habe, wir machen das. Und deswegen Ozeanplastik und deswegen auch gerade für die Tiere und ähm, es ist einfach alles. Ich meine, das ist ein Riesenproblem und das Problem muss irgendwie gelöst werden. Und auch wenn nur ich einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen kann, dann habe ich alles erreicht, was ich wollte. Deswegen war ich auch total happy, als ich ähm, in der Zwischenzeit, in den letzten sechs Monaten natürlich mich dann an diese Idee rangesetzt habe, zwei Partner mit an Land geholt habe, die mich dabei unterstützen und vor allen Dingen One Earth, One Ocean, die Organisation. Das ist so krass, dass, ähm, dass ich mit denen arbeiten darf jetzt ähm, und das macht mich richtig happy. Ich bin super dankbar. Mein Status jetzt ist, dass, wie ihr seht, ich habe schon einige Prototypen hergestellt, bin immer noch ähm, dabei, meine erste Kollektion zu gestalten, entwerfen. Vor allen Dingen habe ich jetzt noch die Herausforderung, den vernünftigen, einen vernünftigen Schmuckhersteller und vernünftigen, vernünftiges Edelstahl zu finden. Das wird jetzt quasi mein nächster Step sein. Weiterhin auf Network-Veranstaltungen zu gehen, weiterhin an dem Businessplan zu arbeiten, weiterhin eine fin Finanzierung Bewerbungen zu suchen, meine erste Pitches machen und so weiter und so fort. Also es gibt noch ganz, ganz, ganz viel zu tun und ganz, ganz viele Herausforderungen, bei denen ihr mich begleiten könnt, denn ich werde so gut es geht auch immer wieder alles mitfilmen und mitteilen, egal ob auf meinem Blog, auf Instagram. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und ja, kommentiert Anregungen, Fragen zu dem Thema. Was haltet ihr überhaupt von der Idee? Seht ihr das eher schwierig oder Findet ihr das mega cool? Würdet ihr das unterstützen? Und gerade wenn ihr das auch unterstützen möchtet, wir haben jetzt eine Coming Soon Startseite gemacht, www.oceanhearts.de. Da findet ihr auch den Link zu unserem Shop. Und wenn ihr Bock habt, ihr seht auch, dass ich schon eins dieser coolen Hoodies anhabe, mit denen ich auch super gerne Yoga mache. <laughs> ähm, mit dem Ocean Hearts Logo drauf. Es gibt auch ganz normale T-Shirts, Hoodies, ganz, ganz viele Variationen und viele Farben. Ähm, ja, bei dem Kauf der T-Shirts, da bekomme ich dann einen kleinen Erlös von und kann das natürlich dann direkt in Ocean Hearts investieren. Da würde ich mich auch drüber freuen, wenn ihr mich so unterstützt oder anders unterstützen wollt. Schreibt mir, kommentiert. Ich freue mich super über all eure Anregungen und würde mich freuen, wenn ich es auch irgendwie schaffe, dich oder euch dazu, euch Zuschauer dazu zu animieren, auch einfach mal loszugehen und Neues auszuprobieren. Und freue mich auf die nächste Folge mit euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Dann habe ich die natürlich auch hier in Hamburg gefunden, habe sie hier in Hamburg besucht, habe auch meine ersten komischen, <laughs> seltsamen Dinge kreiert <laughs> und habe festgestellt, dass die Plastikverarbeitung echt mega die Herausforderung ist. Es gibt mega viele verschiedene Arten von Plastik und Ozeanplastik ist sowieso nochmal ein Spezialfall, denn durch UV-Strahlung, Wellengänge und Pipapo ist natürlich das Plastik eigentlich gar nicht zu verwerten. Danke. <laughs> Ich hätte mir auch keine einfache Geschäftsidee einfallen lassen können. Ah. Spickzettel direkt runtergefallen, ne? War ja klar. War ja klar. Okay.